ሰላም ጠና ስጥልኝ ዩቲዩብ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን እኔ በጣም ደህና ነኝ። በዛሬው ቪዲዮ በጣም ቆንጆና ጤናማ ተበልቶ የማይጠገብ ሰላጣ በድንች ጥብስ አሰራር ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ቪዲዮን አይታችሁ ከወደዳችሁት like፣ comment እና share አድርጉት። አመሰግናለሁ። ለድንች ጥብሶ አራት ድንች አዘጋጅቻለሁ። ልጬና ከተፈ አዘጋጀዋለሁ። ከተፈ ያዘጋጀሁትን ድንች ለመቀመም እንዲመቸኝ ጎድጓዳ ሳህን ውስጥ አድርጌዋለሁ። ትንሽ ጨው አነሰንስበታለሁ የምጠቀማቸው ቅመሞች እነዚህ ናቸው። እናንተ በመረጣችሁት የቅመም አይነት እንድንቹን ቀምማችሁ መጥበስ ትችላላችሁ። ደረቅ የነጭ ሽንኩርት ዱቄት ከጨውና ከደረቅ ፐርስሊ ጋር የተቀላቀለውን አንድ የሻይ ማንኪያ ነሰንስበታለሁ። ደረቅ የተቀላቀለ ቅመም አንድ የሻይ ማንኪያ አደርጋለሁ። cayenne pepper አንድ የሻይ ማንኪያ አደርጋለሁ። በ cayenne pepper ኡ ፋንታ በርበሬ መጠቀም እንችላለን። አንድ የሻይ ማንኪያ ዘይት አደርግና እጄ ላይ ጓንት አድርጌ በእጄ እሽት አድርጌ አቀላቅላቸዋለሁ። ድንቾቹ ሁሉም ሙሉ ለሙሉ በቅመሙ እንዲዳረሱ በእጄ በደንብ ባሻቸዋለሁ ድንቾቹን ሙሉ ለሙሉ በቅመሙ አዳርሻቸዋለሁ። ወደ መጥበሱ ሄዳለሁ። መጥበሻውን ትንሽ አግየዋለሁ። አንድ ሹርባ ማንኪያ ዘይት አደርግና በብሩሽ እየቀባው ዙሪያውን መጥበሻውን አዳርሰዋለሁ። ቀም የሚያዘጋጀውትን እንድንቻ አደርግና እያገላበጥኩ ጠብሼ አበስለዋለሁ። እየቀረ ዘይት ካለው እንዲወጣ እንድንቾቹን እያወጣው ፔፐር ታውል ላደርጋቸዋለሁ። ሰላጣውን ወደ መስራቱ እሄዳለሁ። ለሰላጣ ትንንሽ የሰላጣ ቅጠሎችን ነው የምጠቀመው። እናንተ የመረጣችሁትን የሰላጣ አይነት መጠቀም ትችላላችሁ። ሰላጣውንና የተወሰነ ቼሪ ቲማቲም አጥቤና አድርቄ አዘጋጃቸዋለሁ። የሰላጣ ማጣፈጫውን ሰራለሁ። ከሎሚው ግማሹን ጨምቄ የሰላጣውን ማጣፈጫ የምሰራበት ብርጭቆ ውስጥ አደርገዋለሁ። የሎሚ ውሃ ላይ አንድ የሾርባ ማንኪያ የወይራ ዘይት፣ አንድ የሾርባ ማንኪያ ማር። ማሩ ውፍር ያለ ስለነበር እየፈላ ውሃ ውስጥ ለአምስት ደቂቃ ያህል አስቀምጬው እኔ የተጠቀምኩት አንድ የሻይ ማንኪያ ጨውና አንድ የሻይ ማንኪያ ቁንዶ በርበሬ አደርግና አቀላቀላቸዋለሁ እናንተም ማራችሁ በጣም የወፈረ ከሆነ ከነቀው የፈላ ውሃ ውስጥ አስቀምጣችሁ ለአምስት ደቂቃ ትንሽ አቅጥናችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። የሰላጣ ማጣፈጫውን በዚህ መልኩ አዘጋጅቼ ጨርሻለሁ። ለሰላጣው ትንሽ ሽንኩርት ተጠቀማለሁ ቃሪያውንና ኪውከምበሩን አጥቤ አዘጋጅቻቸዋለሁ። አነሳ አነሳ አድርጌ ከትፌ አዘጋጃቸዋለሁ። ሳህን ውስጥ አጥብ ያዘጋጀሁትን ሰላጣና ቼሪ ቲማቲም አደርጋለሁ። ከትፍ ያዘጋጀኋቸውን ሽንኩርቶቹን፣ ቃሪያውንና ኪውከምበሩን አደርጋለሁ። ያዘጋጀሁትን የሰላጣ ማጣፈጫ ከላይ ፈሰስ አድርጌ በደንብ አቀላቅላቸዋለሁ። ሁሉም በደንብ እስኪቀላቀሉልን ድረስ እያገላበጥን እናቀላቅላቸዋለን። ጠብሽ ያዘጋጀሁትን ድንች ከላይ አደርግና ትንሽ በስሱ አቀላቅላቸዋለሁ። በጣም ለማዋሃድ ከሞከርን ድንቾቹ ስለሚሰባበሩ ድንቾቹ እንዳይሰባበሩብን ተጠንቅቀን ትንሽ እያገላበጥን እናቀላቅላቸዋለን። ሰላጣው በመጨረሻ ይሄን ይመስላል። እመኑኝ በልታችሁ አትጠግቡትም ሰርታችሁ ሞክሩት፣ ልዩ ነው። የድንቹም ቅመም በጣም ቆንጆ ነው። ለሰላጣው ያዘጋጀሁት ማጣፈጫ ልዩ ነው። በዚህ መልኩ ሰርታችሁ ሞክሩት፣ በልታችሁ አትጠግቡትም። አሰራሬን ኮድዳችሁት like፣ comment እና share አድርጉት። አስተያየት፣ ጥያቄ ካላችሁ እቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደና ሁኑ።